Meine nächsten Episoden werden zu den zehn Worten auch als zehn Gebote bekannt sein. Diese stehen zweimal im Alten Testament. Daran sehen wir sehr schön die Wichtigkeit dieser Regelungen. Die Regeln sind von Gott selbst gegeben worden und sind die Grundlage von unserem Miteinander. Leider befassen sich nur wenige Menschen ausführlich mit den zehn Worten. Dabei sollen diese Regeln in allen unseren Lebensbereichen zur Ordnung verhelfen. Ich möchte dir in dieser Reihe nur einen Anstoß geben, dich mit den Geboten mehr zu befassen. Wenn wir Gottes Regeln in unserem Leben berücksichtigen, folgen wir ganz automatisch unserem Herrn Jesus Christus nach. Gottes Sohn Jesus Christus hat uns gesagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wenn wir unsere Mitmenschen so behandeln, wie wir behandelt werden wollen, dann erfüllen wir das Gesetz. Das Gesetz ist die Tora und in diesem Gesetz werden die zehn Worte eben zweimal aufgeführt. Gerade in unserer heutigen verwerflichen Zeit passiert es immer wieder, dass wir ohne Orientierung sind und ganz oft nicht wissen, was jetzt richtig wäre. Genau deshalb werde ich dir in dieser Reihe etwas mehr über die 10 Gebote mitgeben. Dann bist du in der nächsten herausfordernden Situation besser geschützt und gestärkt.